النتيجة آه، تزيد الضغط على عناصر الوفاق النتيجة هذه آه، فعلا ترفع من الضغط على عناصر فريق وفاق صيف قبل عشر دقائق عن نهاية الوقت الرحلة الأولى الوفاق متعادل بهدفين مقابل هدفين يعني في الغفلة انقلبت الحية بالنسبة لوفاق صيف ودائما الفريق الكونغولي طريقة التوزيعات العرضية في المرة الأولى في تسجيل الهدف الأول كانت توزيع على الجهة اليمنى واللاعب كان في استقبال الكرة بأريحية وكأنه في حصة تدريبية ثم اعكس اللعبة الفريق الكونغولي من الجهة اليسرى وزع هنا نشوفوا أنه الفريق الكونغولي يلعب على نقطة ضعف على مستوى الرقابة في محور الدفاع وكل مرة قاعد ويبحث على هذا